El sarrovirenc Carlos Romero ha aconseguit travessar nedant l'estret de Gibraltar. La seva acció forma part del projecte solidari Nadar Contracorrent, que vol conscienciar la població de la necessitat de reforçar la recerca per lluitar contra el càncer. Després de dos intents fallits a causa del mal temps, Carlos Romero va poder completar la travessa en 3 hores i 51 minuts, després de nedar més de 18 quilòmetres. Romero es va emocionar al finalitzar el recorregut. Reto conseguido. Por los chicos del IRB. Doncs eh, molta emoció i molta satisfacció una barreja de moltes coses, no? de, de sentiments eh, eh, per una banda personals, de recordar-me del meu pare, eh, en recordar-me de la gent de l'IRB que m'estava recolzant en la distància, de tota la gent que em recolzava, i bueno, la satisfacció d'una feina feta. No? Gràcies a la campanya Nadar contra corrent s'han pogut recollir prop de 5.000 euros a favor de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, centre de reconegut prestigi per les seves investigacions sobre el càncer. Yeah!